anahalamani mibamahawanamanaganah ananimanimani wanakabanama alwanamiminawonawanana awanamanana oenanamina awanamanimina ana nilina Етить, да, теть. Ты тут топил его. Что это É Uma <laughs> <laughs> Desculpa. Tá, tô, tô, tô,

哇